oh, alis tayo rito guys kailangan umalis kaysa naman mag tawag tayo ng magtotowing sirip may pulis may pulis may pulis alright you guys andito tayo ngayon sa ano sa um, Minnesota 4 mukhang nalustraction ako hindi ako makakyat exit yan eh hindi ko alam kung kakayanin ni Cordate to wala oh nag nag spin lang magkakadena na naman tayo Woo! eh wala pa naman akong kaludlod ngayon wala akong baka mamaya dumiretso ako doon sa ano wala pa naman akong uh, bigat sa truck 3 ano ko wala walang naggadgad ang bihira iaatras ko na lang ito hanap ako magkakadena pa ako ano oh my gulay malalim wala kasi tayong ano eh pabigat sa trailer wala tayong load oh imting-imti ay magkakadena may gulay oh iatras ko malayo yun baka mamay malaglag pa ako dyan sa ditch kung hindi niya kaya to talagang kakadinaan ko na naman umambon ambon ambon hindi masyadong malamig positive one Huh. Distraction Lalim brad Kailangan ko padinahan na naman to Wala magkakadena tayo Woo! Kakainis naman to Kadena, kadena bad trip ay nako kadena kailangan magkadena hindi makakyat kadena ang kailangan kadena Oh my golly! Cordapia Nasaan bang ngipin? Tabaliktad Yan uh. Yeah Ah, rogue vlog na naman to mga kaibigan Rogue vlog Katena. Ah. Ay, buhay ng truck driver sa winter. Ah. Buhay ng truck driver sa winter. Isa lang naman kayang-kaya na 'to eh. Isa lang ang lagyan natin. Aakyatin na 'yan. ko to hmm. oh. make sure lang natin yung ngipin guys nasa labas na tayo dito sa sa isno. Ate ating magagawa hanggang ganyan ang buhay ng truck driver alright yeah exit walang traksyon tapos higpitan natin kantaduan natin pag hindi pa niya kaya to kailangan lagyan ko sa kabila ibawa ko yung isa pero sa palagay ko kayang kaya na niya to Whew. kayang kaya na ni Cordapia to akyatin yeah nakandaduan lahat yan. Kailangan talaga may kadena tayo guys. Kasi kung wala kawawa ka ka, ka, ka ano kaka picturean ko kawawa lang tayong uh, tatawag ng tatawag ng ano huh. tatawag ng magtoto kahit yung isa hindi na makaangat hindi na siya makapunta rito eh. atras mo na lang yan hindi na siya makaangat kung ako sa kanya huwag na pasukin to mababalahaw ka lang dito balahaw lalo't wala pang ano delikado hindi mo pa nga alam kung saan ang ano dito guys eh hindi mo alam kung saan dito ang uh, ano eh ang uh, ang ditch eh kung saan ang malambot oh, malalim na ah. alright sana kayanin niya sana kayanin niya Whew. Oh. ito kasi oh dito kasi tayo, mag-exit kasi sana ako eh. Dito, ondang oh, highway 4. Sana kayanin mo na, Cordapia. Uy, madalas. Madalas. Ayaw mo Delikado ata tayo Nasa sa gilid niya yata tayo ng ano Tangina malalaglag pa pa ako doon Mukhang malaglag pa ako dun. Baka hindi na ako makaalis. Wala na tayo sa anggulo. Come on. Shit. Na tayo sa anggulo guys. Ayos na yan. Wala na tayo sa anggulo. Ba't ganun? hindi pa hindi nakalak yung isa ah, siya stuck tayo rito malalayo na-stuck tayo rito oh. ayan Lapitan natin. Ano kaya yata ang itupit? Wala yung ano. pa panang higpit. Pagpitan natin. Parang sa saigpit. Ano? Palokayak pa eh. Yan, pasok na. Ay, nihigpitan ko pa. Linggo pa to Kailangan ko itong tasas Para maigpitan natin maigi Yan Ah, kunin ko yung ano ko Panglak Panghigpit higpit ah, kulang siya sa higpit hmm. ah, kuha ko ng spider ko ton kuha nga spider ko sa kabila Kasi lagyan ko pa talaga yung isa niyan kung hindi talaga ako makaalis. Spider. Nangato, makapalangis isno. kainin niya siguro yan kakayanin mo na kordapya Pwende hindi pa natin ng isa hindi lagyan po kita ng isa college wala kailangan ko pa yata lagyan ng isa ah siya Lagyan ko pa ng isa Isa pang ano Kung hindi niya kakayanin Lagyan ko ng isa Oh Siya Wala wala hindi kaya May stuck lang ako dito nung matagal ng isa isa pang kadena ay nako kunin pa natin yung isang kadena doon sa ilalim ano ba yan? oh ano ba yan guys isang kadena kaya dalawa ah. Ugh. may gulay may gulay Whew. Pagkadinahan ulit natin, isa pa. Isa pa. makapal masyado ang snow rito kailangan Cordapia ko sa kabila itong isa kung hindi niya kaya oh my gulay nagkadena sa busy ito lang sa US ito yung ano eh nakikita kong maandar eh umiikot reset iatras ko na lang dapat ito makatras ako iatras ko na to hindi kakayanin malamig malamig na sa kamay ah, babo na tayo sa snow guys yellow ay god kamay ko ano ko muna to banti ko natin Moismeider. Spider. umalis kaysa naman magtawag tayo ng magtotowing ayan dalawa na yung nailagay ko dyan kadena guys baka sakaling kaya na niyang akyatin hindi lilipat ko sa kabila Oh, God! Come on, let's go. Aral niya, sana kayanin niya hanggang sa taas Kaya mo hanggang sa taas Come on Cortapia Come on Come on Cortapia Come on Yan Thank you Lord Nakaahon tayo dyan sa exit na yan ng, Tipaklong Tapos Highway 4 kaliwa tayo rito ah, Magtatanggal pa ako ng ano, kadena Oh may gulay Buhay ng truck driver, kadena time. Continue on Minnesota 4. Ayan o, kitang kita natin Doon sa bandaron Magli, magpa, alisin ko yung ano tumatama doon sa ano baka may dal i-damage na yung preno ko eh oo baka i-damage niya yung preno natin change natin sa off baka damage niya yung preno natin ah alisin ko lang yung isa muna ah kasi damage niya yung preno natin eh mahirap na Dadamidsin niya yung preno natin Mas mahirap Mas malaking abirya Mas malaking gastos yeah. Ito lang ang alisin ko Yung isa doon muna Yan Doon muna Iabante ko para matanggal natin ayusin to pagka summer guys kasi ginagamit ko pa yung mga yan dyan lang muna yung mga yan banti muna natin oh ah! banti lang kasi nung nakaraan si Kuya Orle eh, nadali yung ano nangyari ba't kumapit yata sa kabila naman sa kabila ay siya Nick, umabit sa ano Letras Letras natin Letras kayo, letras Atras, atras Oh Hindi na naman ako sa Pandarian. mahigpit na mahigpit mahigpit wala lang dadamitsin na mga kung ano-ano dyan <sighs> preno, mga wire ayun ayan bandi tayo kapag ka magandang ano dyan tatanggalin ko na yung kadena ko oh napaka ano naman itong lugar na to magaan kasi tayo guys eh nadali wala pang naggagadgad ay meron may naggagadgad na ron Dandan lang Pagkatapos dito banda rito dito ko dito natin tatanggalin yung ano kadena Ayaw nila kasing tanggalin yung ano dyan Padaanin ko muna tong isang to bago Bago ko tanggalin yung kadena ko dito kapag ka mayroon akong ano rito nakakainis nakakainis ang ano weather dito sa huwag tayo dito sa mataas ay papataas eh baka mamaya hindi tayo makaabante buti mga may mga traksyon malayo pa dalawang oras pa wala kasi tayong load eh kaya walang pabigat dun sa ano eh dito pwede ko na sigurong tanggalin dito wala kasi tayong load guys kaya magaan walang traction yop mo muna ilagay ko muna ito di yung ano ko na to dito sa loob para sa pagpalitin natin Oh, wow. Mm. Ito natin ilagay yung isang ano. Galayin na natin to para yung isang yon, diyan ko ilagay. jangan kalang munah Alright you guys Tanggalin ko lang muna itong katena natin Kasi uh, Medyo okay okay na rito Kaya ang hirap naman ng sitwasyon ko nga ganina ron Kala ko malalaglag pa ako sa tits eh Kaya wala Buti na lang Marunong tayo magkatena Nagpunta tayo Pero sa totoo lang hindi ako nagkatena sa Sa bundok no Dito lang sa mga patag isa pa kasi wala kasing lata kasing load eh walang karga ang trailer inte kaya magaan walang pabigat ang drive kaya madali tayong mabalahaw ayan anuin ko lang muna tanggalin ko samahan na kayo at ako'y magtatanggal pa ng aking ano kadena at tanggalin muna natin ito na ano, baliktad spider ay nako empty empty ano magagawa natin sakit lang tanggal ko pa uh, ibante ko ah. Ah. oh, lakas ng truck niya mag ano ulit tayo kung kailangan 멈춰서 가봐 Yeah, I, I just finished chaining up. I'm just removing my chain. Yeah, thank you. Yun. Punta natin kunti. Huh. Oh my gulay. police, may police, may police. <sighs> Shit, sakit na ng kamay ko. Hindi ko na maramdaman yung kamay ko. walang traksyon ah. Ah. Ah. Alright Sana hindi na ako mabalahaw dyan Iikot-ikot na lang ako Hoy My God basang basa na yung towel ko sa ano ito ilagay para matuyo kasi may heater ako dyan oh, oh. alright oh. ay may polis pa yata sinundan yata ako ng polis Siyempre police, sinundan ako Kailangan ba niya akong ano? Ano yun ba niya ako? O inaalalayan lang niya ako? Ah, wala na, tinanggal na niya yung kanyang ano yung kanyang uh, blinker akala ko akala ko ah, akala ko titikitan pa tayo hindi naman nagtanggal lang tayo ng kadena ah. alright guys ah, what's up na lang ulit tayo sa mga ganong kabalahaw mayroon babalahaw nakmintipaklong huh hindi naman niya ako inano tutulungan sana niya ako assist ah, Ayan, okay na tayo But anyway, no? Ah, uh, pakita natin yung panibawag yung ng ating video vlog. at maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. Mag-focus muna ako sa pagdadrive dito. Hanggang sa muli. At ingat po kayo lagi dyan. Thank you for watching. Peace up. Bye. Lakay Pinoy Tracker